Невработените над 15 години од страна на Агенцијата за вработување добиваат информации во однос на тоа како да да се стекна со практиканство, а во, однос на, на тоа и да има до, доквалификација на своето работно место, но исто така од нивна страна од страна на агенцијата овие невработени добиваат и бесплатни обуки и курсеви по компјутер и англиски јазик. Во однос на во однос на на невработените на 15 години исто така се стекува со права на здравственото осигурување, но доколку него а, стекнат значи она основно право фактички секој месец кој што се подпишува за а, до а, кој што се подпишува за за баратели на, на работа, фактички ако не се појават тие автоматски ги бришат на после дадениот рок од страна агенцијата за вработување. Знаеме дека невработените во Агенцијата за вработување се пријавуваат на 3 и 6 месеци, каде што се селектирани како активни и пасивни баратели на работа во, во рамките на пазарот на трудот. Во однос на, на тоа, моје мислење е дека Агенцијата за вработување не, не ги дава основните начела за стекнување на, на работно место на самите навработени кои што се над 15 години, а исто така тоа значи дека и оние кои што се баратели на работа кои и се помалку и од 15 години, значи и од 5 години па нагоре. Но исто така има агенцијата за вработување дава едни свои можности во однос на субвенцирање на младата популација и со грантови кои што тие грантови значи неки се одветнуваат, оние начела за правилно, но сепак и искористување од страна на државата затоа што тие подпишуваат договори со грес период значи од една година или независно на враќање на на самиот кредит кој што го добиваат во натура а не во финансиски средства.